Eh, Torreko zaizkigu eh, Donald Trump, Macron eta bere kompainia osoa. Beraz, horiek izango dira eh, gure ustetan gaur gizarte eredua kapitalista eta heteropatriarkatuaren izarrak. Eta hori begira guko zen eran nahi dugu Euskal Herri osoan badugula proiektu politiko bat, gure herria askatzeko proiektu politiko bat, eta gazteria izan dela beti horren motore. Beraz, gezazpidi aurre egiteko momentuan, Eh, gizazpi ez plataformaren parte egin dira asiratik. Eta beraz, eh, plataformara kantolatzen duen eh, alternatiben erriskan gazte egunea arekitzea erabaki dugu. Eta espio dugu gazte egune hori aukera bat dela ere etorkizunari begira kokatzeko gazteria. Eta noski, egune horren bitartez, idugikatzeko eta erakusteko zenolako Euskal asken nahi dugun eta gaur ingo gizartearen aintzinean zenolako alternatibak plazaratzen ditugun. eta egunea alternatiban herrizkan barneko endaiako eskolan egingo da. Hiru eguneko egitaragoa prestatu dugu bertarako, abuztuako geita bat, ogeita eta hogeita iruan, eta egun bakoitzari itzari ez berezi bat eman diogu. Batetik lehenengo eguna hogeita bata bizitzak deitu dioguna da, Bertan Euskal Herrian lan egita eta bizitza zer den hausnartu ez da eta gazte prekaitatearen inguruko tailer bat egongo da bertan, bai Ipar Euskal Herriko eta Ego Euskal Herriko analisiak ustartuz gazte bizitza ez daugartzen duguen prekaritate hori nola jasatzen dugun aztertuko duena. Bestalde ekologismoak ere izango du bat batez ere herri hau ekologismotik ereiki eta eraldatu bete ezakegulako uste dugulako. Bigarren egunari mugak izena jarri diogu, bai herrien arteko mugak eta bai barneko mugak ere, batik bat migrazioaren gaia landuko dugu eta hori gazte ikuspegitik gazteok harrera sareetan eta horrelako mugimenduetan zein parte hartze dugun eta nolakoa den mugimendua eta bestetik eh, nazio askapen mugimenduan ere zein muga ditugun eta hauetan e, Euskal Preso Politikoen seme alabekin izango dugu mai ingurua motxiladun aurren errealitatea ezagutzeko. Eta azkeneko eguna berriz, herriak izenekoa da, herria zerk egiten gaituen, nork egiten dugun herria landuko dugu bertan, eta batetik eguardian gazte azkaria izango dugu, eta ekitaldi politikoa bertan guztiak elkartzeko, lehen esan bezala Euskal Herria ere ikitze bide horretan, eta baita ere feminismotik landuko dugu militantzian ze botere harreman suertatzen diren eta hoiei ze bide eta tresne ematen diegun eta Euskal Gazte kulturgileen inguruko mailengurua ere bertan izango dugu. Egitarago oparua ba osatu dugu beraz, eta dei egiten diogo Euskal Gazteriari bai gazteguneko ekimenetan parte hartzera, eta jezazpiaz plataformak antolaturiko deialdi eta ekimenetan ere parte hartzera.